чисто экспериментальное видео для того, чтобы проверить, такой фон нам подходит для того, чтобы вырезать замки или не подходит. <laughs> А тут получается сзади тебя сильно светло. Ничего страшного, главное, чтобы фон был. Выключай. Вырезать зад это